みんな後悔してるこんな地獄だと知ってりゃ兵士なんか選ばなかった精魂突き当てた今頭にあるのはそればっかりだ おいお前ら所属陛下は何にするか決めたかほら決めたぞ俺はこれは調査兵団になる